હાય ફ્રેન્ડ્સ એન્જોય માલકા મોન્સૂન રાઇડ વિડીયો જોયા પછી તમને વરસાદમાં પલટતા પડતા રાઇડ કરવાની જરૂરથી ઈચ્છા થઈ જશે ટ્વેન્ટી કિલોમીટર્સની રાઇડ પૂરી કરીને અમે ખડિયા ક્રોસ કરી દીધું છે અને મેંદરડા બાજુ આગળ જગ્યા છીએ હજી વરસાદ ચાલુ થયેલો નથી લાસ્ટ વિડીયોમાં ઘણા લોકોની રિક્વેસ્ટ હતી એટલે આ વખતે રૂટ ડિટેલ્સ અને લિંક્સ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શેર કરી દીધું છે એન્જોય ધ મોજ મોજ મહાદેવ મહાદેવ મેંદેડામાં નાનકડો ટી બ્રેક એન્જોય કરીને અમે બધા માલણકા ડેમ માટે આગળ નીકળી ગયા છીએ Kapan, Hello. Mario. No voy a caer yo, hello. hello. Vamos, Mendarda Malanka dam પહોંચી ગયા છે મેંદરડાથી કન્ટિન્યુઅસ વરસાદ ચાલુ જતો અને ચાલુ વરસાદમાં જ અમે મલણકા સુધીની રાઈડ કરેલી છે સ્ટાર્ટ કરીશું ફૂલ વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે અમે ખુલ્લી પલળી ગયા છીએ આજની આ રાઈડ અત્યાર સુધીની સૌથી બેસ્ટ રાઈડ રહી બેસેડા પહોંચ્યા ત્યારથી વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો અત્યારે ખડિયા પહોંચો આવ્યા છીએ રિટર્નમાં કન્ટિન્યુઅસ વરસાદ ચાલુ છે અને મોજ કરતા કરતા અમે આવીએ છીએ વરસાદ પવન સાથે પુલ આવે છે સાયકલ ચલાવવાની પણ અઘરી પડી જાય એટલો પવન આવે છે પણ મજા એના જેટલી જ આવે છે Thank you. વરસાદમાં પલળ્યા પછી મારું જુનાગઢ કંઈક આવું દેખાય છે